हेलो फ्रेंड्स लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये है पार्ट थ्री अगर आपने मेरा दोनों वीडियो पहले का नहीं देखा है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया accounting concept and accounting principles second में हमने डिस्कस किया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और ये थर्ड में हम डिस्कस करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो आप वो पहले का दोनों वीडियोज़ पहले देख लीजिए ठीक है स्टार्ट करते हैं According to this concept, only those transactions are recorded in the books of accounts which can be expressed in monetary terms. The non financial or non monetary transactions do not find any place in the accounting records. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जब उसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सके है ना और अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर हम लोग कोई भी परचेज और सेल करते हैं किसी भी गुड्स का तो वो किसके टर्म्स में करते हैं मनी के टर्म्स में है ना आपसे मैंने कोई सामान लिया तो उसके एक्सचेंज में आपको कैश देती हूँ तो यही क्या है कि ये सारा कुछ मॉनेटरी टर्म्स में होता है थ्री हंड्रेड रुपीज़ का सामान के बदले मैं थ्री हंड्रेड रुपीज़ दूंगी तो ये ये किस टर्म्स में मेजर हुआ मनी के टर्म्स में मेजर मेजर हुआ तो मनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं अकाउंटिंग में कि ये एक मेजरिंग यूनिट भी है है ना जर्नल एंट्री में लिखना पड़ता है ना अमाउंट तो मनी को हम लोग मेजरिंग यूनिट भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग में अगर मान लो कि अमाउंट है ही नहीं तो आप जर्नल एंट्री पास कर पाओगे जर्नल एंट्री के सामने तो हम अमाउंट लिखते हैं ना खैर वो आगे डिस्कस करेंगे लेकिन अगर अमाउंट ही नहीं होगा तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेंगे बैलेंस शीट ये सब तो कुछ तो आपको पता होगा कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वहाँ अमाउंट ही तो मेन होता है इसीलिए अगर कोई भी चीज़ को हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे ठीक है अब इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये लेडी है जिसका नाम है आयशा ये एक दवाई दुकान में काम करती है इसकी सैलरी है rupees thirty thousand per month वो जब दुकान से वापस आती है तो वो अपना घर का भी काम करती है अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए वो खाना बनाती है रात में तो वो जो ये खाना बनाती है घर पे क्योंकि वो दवाई दुकान में काम करती है तो उससे तो थर्टी थाउजेंड रुपीज़ मिलते हैं लेकिन वो जो ये घर में कुकिंग करती है अपने फैमिली के लिए क्या उसे उसके लिए सैलरी रिसीव होती है नहीं बट वो काम तो करती है आप उसके काम को उस ये काम वो क्यों करती है उससे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी को तो ऐसे भी शौक नहीं है कि मैं जाके ऐसे काम करूं बट वो ये काम करती है out of love and affection Can we measure this in terms of money? I don't think so not at all है ना तो इस अमाउंट को हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते तो क्या हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते लेकिन हाँ जो वो दवाई दुकान से सैलरी रिसीव करती है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ ये तो हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं यस डेफिनेटली दिखा सकते हैं ये एग्जाम्पल से हम लोग क्या सीखे economic events are recorded in the books of account economic events का मतलब वही है जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ठीक है जो कि आयशा रिसीव कर रही थी मेडिसिन शॉप से अपना सैलरी उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेक्स्ट पॉइंट क्या है non economic events are not recorded in the books of accounts जिस भी ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जैसे आयशा अपने फैमिली के लिए कुकिंग कर रही थी क्या उसका ये out of love and affection को हम लोग मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते इसीलिए ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा please like comment and subscribe thank you